Добрый день, мои дорогие зрители. Я смотрю, вас стало очень много, и все, кто меня сейчас смотрит. Я, в принципе, чувствую себя нормально. И я думаю, на сегодняшней моей трансляции будет достаточно людей. Ну, я смотрю, вас смотрит, дос... меня смотрит достаточно человек. Хм. Можете позадавать вопросы. Мне будет интересно на них отвечать. Хм. А, вот и первый. Сергей Лесовой спрашивает, «Э, когда же ты сдохнешь, стольким людям уже жизни сломал? <laughs> Да прямо сейчас. <laughs> Не верите? <laughs> А если так? ожидали. И ты, лесовой, тоже. Что же ты свой ход сделал? А и теперь моя очередь. Ah! что, друзья? Кто следующий? <laughs>